Сегодня 28 января. В Алании стоит очень солнечная погода. Э, насколько тепло на улице, я не знаю, потому что градусник показывает э, плюс 6, плюс 9. Но я хочу сходить на улицу, посмотреть, э, что же там все-таки происходит. Также дойти до моря и посмотреть, есть ли кто-нибудь на пляже. Может быть, даже кто-то и купается. Поэтому пойдемте покажу вам, что у нас происходит в Алании. в конце января. There's a beautiful day headed your way. Сейчас мы находимся на набережной недалеко от центра Алании. Как вы видите, очень солнечно, но ветер холодный, мерзнут уши, нужно одевать шапку. Но очень красиво, море яркое. Конечно, никто не купается, потому что холодно, но люди гуляют на пляже, кто-то гуляет э, со своими Э, домашними животными, кто-то просто прогуливается, потому что суббота, рабочая неделя фактически закончилась, и люди отдыхают. Как вы видите, на пляже Валании, также во многих городах Турции есть вот такие а, тренажеры с видом на море, где люди могут э, утром, днем или вечером, когда у них есть свободное время, приходить и заниматься на таких тренажерах. Э, тренажеры есть практически каждые 5, 500 метров, ну, в Алании, то есть они расположены по, по всему побережью, по крайней мере, в городе точно. Поэтому, если вы живете в Турции, я думаю, что вы тоже занимаетесь на таких тренажерах, или когда приезжаете в отпуск, тоже, тоже можете попробовать, потому что вид просто потрясающий, особенно летом вечером, когда уже не так жарко, с моря дует прохладный ветерок и можно заниматься спортом. Поэтому всем советую попробовать. Это очень, очень, очень полезно для здоровья. Я спустилась ближе к морю, чтобы посмотреть э, насколько большие волны сегодня. Ну, конечно же, ветер дует и очень холодно. У меня замерзли уши э, и руки. Нужно было одевать шапку, но шапку я не надела, понадеялась на то, что все-таки солнце светит и тепло. Последние два дня в Алании э, стоит достаточно холодная погода, потому что э, в горах выпал снег, и, естественно, это влияет и на ближайшие, через два дня, уже даже завтра обещают хорошую солнечную погоду. Вот может быть на заднем плане, на заднем плане гора и даже вот на ней виден снег. А если отъехать минут 15 от Алании, э, даже не 15, а где-то полчаса от Алании, то э, там снега по колено, можно лепить снеговиков и <laughs> даже кататься с горок. Э, давайте тогда попробуем холодная вода или нет, мне очень интересно, насколько вода холодная. Давайте попробуем, холодная она или нет. Удивительно, но вода даже очень теплая, может быть, просто нагрелась на солнце, но Честно вам говорю, вода очень теплая, очень теплая. Я думала, она будет ледяная, но вода очень теплая и купаться можно. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. Good time, sunshine. я вернулась обратно на набережную. Кстати, море было очень теплое, что удивительно. Я думала, вода будет ледяная, но вода была очень теплая. С набережной открывается вот такой потрясающий вид на Аланию, на гору, на крепость Алании. Конечно, картинка не очень хорошая, но все равно поэтому даже в холодную погоду можно гулять по набережной и просто смотреть на море или греться под солнцем. Видите, пальмы у нас тоже зеленые, они у нас вечно зеленые, поэтому круглый год море, солнце и пальмы. Снега, конечно, в Алании не выпадает, снега в Алании нет, но тоже бывает такая вот холодная погода, как, например, вчера и сегодня. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем будет все-таки... В ближайшем будущем, ну, дня через два все-таки погода наладится и будет уже э, не только солнечно, но и тепло. Ну, такая погода, конечно, нормальна для конца января, начала февраля месяца, э, поэтому мы все-таки ждем лета. Ждем, ждем лета. Лето будет скоро. Лето у нас начнется в конце апреля. Ну, в середине мая уже э, вовсю можно будет купаться, конечно. Некоторые, естественно, рискуют купаться и в такую погоду. Как я уже сказала, потому что море очень теплое. Но все-таки те, кто живет здесь давно, не э, привык и для нас это очень холодно. Поэтому ждем вас всех в ближайшее время в Аланию. Приезжайте, купайтесь, наслаждайтесь морем, солнцем, потрясающими видами на крепость и на, э, ну, на пляж, на панораму Алании. такой вот солнечный день выдался сегодня в Алании. Также я вам хочу показать вот такой вот апельсинчик, который на заднем фоне у меня. Это небольшие кафе, в которых продаются э, соки, э, лимонад, вода и так далее, различные э, сладости, печенье, какие-то шоколадки и так далее. То есть летом это очень популярно, потому что Э, можно купить какие-то прохладительные напитки, лимонад или свежевыжатые соки. Такие апельсинчики тоже стоят практически каждые 500 метров, наверное, может быть даже и меньше по всему побережью, поэтому не бойтесь, вы не умрете от жажды. В Алании вы сможете всегда утолить свою жажду вот так, в таком вот апельсиновом кафе, утолить свою жажду свежевыжатым соком или каким-то другим вашим любимым напитком. небольшая прогулка по набережной Алании заканчивается. Я думаю, что я вам показала то, что вам будет интересно. Э, несмотря на то, что погода солнечная, еще раз говорю, что очень холодно, у меня замерз лоб, уши и руки, поэтому я отправляюсь обратно домой. А вам желаю всего хорошего, хороших выходных и добро пожаловать в Аланию. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии и смотрите видео о, о Алании, о Турции, которые, я думаю, что будут вам интересны. Пока-пока!